नकलची कौआ एक बार एक जंगल में एक मूर्ख कौआ रहता था एक दिन उसने एक चील को एक कमजोर मेमने पर हमला करते हुए देखा उसके देखते देखते उस चील ने मेमने को अपने ताकतवर पंजों में उठा लिया और फिर वह उसे अपने घोंसले में ले गया कौआ उस चील से बहुत प्रभावित हुआ कॉय ने सोचा वह भी ऐसा कर सकता है उसने भी अपना शिकार ढूंढना शुरू किया आकाश में उड़ते हुए उसे भी एक मेमना दिखा वह आकाश से सीधा उस पर जा गिरा उसने मेमने को अपने पंजों में पकड़ने की कोशिश की परंतु वह उसके लिए बहुत भारी था यही नहीं वह उसके बालों में बुरी तरह से फंस गया चरवाहे ने उसे देख लिया और पिंजरे में बंद कर दिया इस तरह मूर्ख कौआ चील की नकल करने के कारण खुद ही जाल में फंस गया कहानी का नैतिक यह है किसी को दूसरों की नकल या नकल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए इससे नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं इसके बजाय दूसरों से सीखकर खुद को सुधारने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों की नकल या चोरी करने से कोई लाभ नहीं होगा बल्कि नकारात्मक परिणाम ही होंगे अगर आपको लगता है कि यह कहानी आपके बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाती है तो कृपया समर्थन करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद